Hola, yo em, soy son Miren, eh, cooperativa Aventeira de Educación e LCER. E nos pensamos que o cambio social pasa por nomear diferente, por performar diferente, por crear diferente. E por eso creemos que é tan importante unha iniciativa como a da cooperativa eh, CTH, que é o Festival eh, de las Fest. Eh, un festival que consiste na, na ocupación do espazo público, visibilizando as mulleres artistas e cun xeito, eh, dun xeito participado eh, coa contorna na que, na que se intervén. Convidamos vos a, a darlles eh, o vosso apoio para intentar aí pinga pinga eh, contribuir entre todas a, que se pueda celebrar la segunda edición de las Fest. Píntanos o las Fest.